E nga mana, e nga reo, e nga rau rangatira ma, tena o koutou, tena o koutou, tena koutou katoa mai te rua mahara o te kawanatanga e mihi atu, e mihi atu, e mihi atu. Nau haramai, whakatau mai ra ki te whakarongo ki nga hua.